السلام عليكم معكم محمد الحياة وطا هذه الحلقة الخامسة من The Last of Us هل أنت جيدة؟ نعم آه. اوكي طبعا كنا فوق هناك ونزلنا by the way كانوا طبعا في ناس يلاحقونا وقتلنا واحد منهم واو <laughs> Yeah, they are. Do you think were going to many of them? Tommy said والله this ما was a طب المسبح possibility. لو ايش Does that change anything for you? No? ايش في هنا Keep an eye out for patrols. There were a bunch trying to smoke me اوكي out. في بترولز How many? I passed two, but I got a feeling there were more. And once they realize we're out of the school, And that we killed their fucking friend. هو they'll be out in force looking for us. اوكي اخيرا لوت اسمع صوت يا عيال انت الصامت كيف؟ وين شافوا؟ القم اتوقع هذول صح؟ <laughs> اوه يا ابن الذين يوه من وين هذول جو؟ هذا هو القوا باقي احد؟ five. Any left? left I don't think so. What is? Good. Huh? Oh. Shit. Oh. Who? You recognize any of them? No. Balance. Okay. طبعا ولا واحد فيهم نعرفه. Man, this QZ is huge, right? It's pretty massive. the الحصان؟ هذا السو... اه الحصان مات صح <laughs> شمر يا باي من هنا ولا اوكي خلينا ن loot هنا اتوقع ان في اشياء مره بطلوا هلا بال wrench الورك شوب آه ما اتوقع اني بحتاجها لانه ما راح الف الحين ولا راح اسوي اي شيء خشين اللوت ونطلع تخسي كاني شفت احد that place will make you drop weight immediately. I think it'd be a good opportunity. Beat up on those fuckers, get FaceTime without I heard something. I'll check it out. Nice. To infinity and beyond. See any more? Well, I had levy, but how many guys did they send looking for you? Okay, no problem in here. احنا وين رايحين الى تي في ستيشن وينها all of it to it. Oh. I still don't understand why the fuck we're falling back. We're not falling back. We're getting called up. Yeah. It took us months to secure this zone. Higher ups know what they're doing. Probably. كل هذا ما سمعت تعال يمين يسار وين دينا ايش في هنا؟ جيف مي ولا شيء هنا مقلمات يس يس لا كم مرة قتلنا واحد صيني Let's go اها ايش في هنا ما ادري يا مجود كونيرو اوه really fucked me up, didn't you? Yeah. Yeehaw! Come on, Dina. Hey, help. Dina. Help yeah. me. Okay. Give me your hand. Ah, <laughs> Uh, في شيء هذا هو التلفزيون هذاك تي في ستيشن محطة تلفاز I don't Oh shit! Oh! What the was that? into a trap. A what? Explosive traps. Try. واتش وير ووكينج اصبر خليهم يجون. كمان <laughs> توقعت اني بخليهم يخشون ال trap في trap هنا بعد اصبر nice. لا تكوني ذا لا تقول لي ذا المكان كله ملغم trap ات. اوكي ما اتوقع oh, بس ليا ليا طبعا هي اللي كانت في التلفزيون نعم. هي اللي رسلت الرسالة يقول تعالوا هناك ومدري وش اللي قتلناهم نعم اوكي اوكي ما اتوقع المكان هنا I don't know. خسي هلل اه حصان عليه علامة J اوه حق تومي تومي اكلوه الحصان يا اخي ال infected ذول مره ايش فيها؟ <laughs> اه عشان الريحه يمكن اوكي يا سوري اتس just a غريبه must have taken off on foot اول مره you go to keep going احد في اللعبه يسوي كذا اوه ريحه من خشمك الكبير والله كمان <laughs> اوكي How'd this city get so wrecked? من جد كيف خربت Boston wasn't like this, المدينة was it? Boston didn't have a full-blown civil war. اوه Fireflies never بoston put up this kind of resistance. See the TV station? Whoa. More bodies. اوه Tommy definitely came this way. I bet he went through there. آه اوكي شكله لغم صح؟ الا والله لغو وش ذا كل المكان لغم اي والله واحد ثاني واحد ثالث ما ادري كيف ضغط ال2 ورابع ابي اصيدهم اه اه واحد ما راح اضيع الرصاص Probably don't cut through here much with all this. There's that silver lining. اه هذا هنا بعد ايش في داخل يا رب اني ما اموت عز اول ورك شوب محتاجه اوكي الا والله في تراب ثاني اوكي وضعنا تمام الحين ايش في هنا؟ هلا والله ما في لوت افا في تراب هنا ولا الا في تراب وخر وخري يخرب بيتهم يا ان المكان ملغم اوه لا تقول لي بموت ما في trap. الا فيه There's a TV station. يا باي اوكي اتوقع كله الا والله في trap يا بعد يا خرش امي في trap شيء هلا والله بالعيال هذول trap ين مع بعض يا اقسم بالله يخوفون تراب اوكي ما يمديني افتح وين اوه هنا احنا بنروح المحطة عشان نقابل هذيك ليا ليا هذه كانت معنا كان مع اللي قتلوا جول هذه المحطة ستيلو لو كوزيرو ما في trap اهم شيء هنا صح؟ feels empty. I don't buy it. Nice. see a way in? Not yet. جدا الله وش ذا الالغاز الخطيره ما هنا اصلا في طلعه زياده ام ام ام ام وش ذا الجثث فاك عطني سلاحك يا اخي ما بالرصاص تومي تامي قتلهم كذا يمكن طب كيف نخش داخل يمكن من هنا لا لا مستحيل آه، في فتحة كذا شيء اوه حبيبي تلعب <coughs> ما علينا ليتس جو اسرع loot في الدنيا احس المكان هذا مليان اوكي خلينا نسوي واحد بطيخ اثنين بطيخ اوكي المنطقة اللي بعدها let's هذا ميت عطني Tja. بدي نكسر القزاز <laughs> ما عندي اوه في فتحة بس في باب هنا نشوف الباب اول شيء قولوا باللوت اتوقع بنخش الفتحة لا تقول لي في كليكرز Oh, Tracy! This is definitely not Tommy. هذا أكيد مو بتامي تقول. من جد من اللي قاعد يقتلهم كذا؟ أشوف بس الجثة واحدة. مطلعين بعد ولا مقطعين أيد. اوكي. هذه غرفة ما فيها صوت مانع عازلة للصوت تقريبا هذا اتوقع است... الا محطة تلفزيون يبين نطلع فوق صدقون يبين لنا نطلع فوق نزقو كمان وير ار يو شو اسم هذيك ليه انا قاعد ادور على لوت commanding. توقعت انه في واحد بيطلع طلع واحد مربوطه جثته لزقه يها الله كيف كذا يمكن من هنا يس يس احنا كنا تحت صح وش بصير؟ اتوقع بيصير شيء مره بطل بس ما ادري وش غريب التلفزيون ما في احد يعني المحطه ما فيها احد كمان كمان اوه الدور العلوي اخر دور اه هنا يو الكابل مقطوع في د... مين هذه؟ نيكون هذه هي من هي؟ أما لي هذه ميتة مين اللي قتلها؟ تومي؟ بس هي تقول هذا مو عمل تومي أوه. طبعا تحت محطوط عليه وولف ايش راح نلقى داخل 6 this is 2 do you copy 6 acknowledge over هذه الرسالة طبعا تستمر ما توقف دينا آه اوكي It's all of them. هؤلاء هم كلهم ذول اه هذول اللي قتلوا جول جاكسون Look at their fucking smiles. يا ابي كريهة كريهة بس بطلة يعني تعجبني اكثر من دينا ثاني امرأة تعجبني في اللعبة صراحة بعد الي هذه افي صح انها قتلت جول وانها بنت 66 هوهو ولكن يعني ابوها كان بيقتل الي عشان يحصل على ايش؟ ريبيت سبورت يونت انديا اح جايين هنا يا باي من اللي جاي اصبر اصبر اصبر تي في ستيشن Well she's dead how do you feel اشعر بالقلق يعني لا لا لا لا لا ليتس جو يخرب بيت ابوك وين طلعت؟ هذا سلاح جول اللي قتلتوه يا عيال الكلب بالاعلى ها Come on, show me your fucking face. Come on. بسرعة خلنا نم- نفقع. Penny's still standing? I don't think so. I hear more. <gasps> يلا بسرعة عجل عجل عجل اه من هناك الشمس شوف الشمس هناك مدخل شمس يلا let's go. لا توقف Yo boy! Yeah! ورانا oh. Are they with the scars? مين ذا سكارز Scars يمكن اللي ضدهم صح؟ وولف سكارز ومدري ايش oh, عدوي عدو عدوي صديقي مدري وشو on. Keep going. Yo. Spores ahead. Masks. Uh, mask. خلينا من ال mask وين نروح الحين؟ وين نروح؟ اوكي <laughs> ما ادري وش الريحه هذه اللي تطلع ولكن yeah. فطريات شيء زي كذا ah. لا لا لا كيف محشورين اه اوكي محشورين احنا هنا ماسك اون سويب ذا انتاير ستيشن تذكرني هذه المنطقة بالمنطقة اللي رحنا لها بالجزء الأول كذا كان في ما في رصاص down here for the infected to eat. You, Mike, man, that's reason enough. حوالي كثير بعض Come on! Come on, come on, come on, come on, open the door! دينا دينا يا بقرينا يا بنت 66 دينا دينا دينا دينا الله ياخذ ابوك يا بنت انا انا انا دينا الثالثة ثابتة تعالي دينا ام خشم <laughs> الله يلعن ابو انا اعطيتك وج Stop talking. God damn. Shut up. لاني معصب. Come on, Dina. We shouldn't hang out here too long. Come on! Shit! Come on. T-back, T-back, T-back, T-back, T-back, T-back, T-back, T-back. Be okay. لا والله ايش رايك يعني Thanks. Babe. I'm really tired. تعبانة Yeah, let's get out of here. ايش فيها تعبانة اوه اوكي As I walk through the shadow This way's blocked. Maybe through here? And I know Come on وين آه نايس دينا Did you hear what they kept calling us? وش Scars. سكارز من جد I wonder if that's who made all those murals. And gutted all those wolves. مين السكارز ما ادري اوكي قتال قتال لا تقول لي في ضخم اسمع صوت غرغره آه تبيني اروح انا اقول لي الله الله الله الله الله, الله لازم يا باي Jesus. Jesus. Have you ever seen anything like this? Bloaters have acid spores. But that didn't sound like a bloater. يلا يلا سلام عليكم <laughs> ايش في غير كذا workshop ها اوكي ليتس جو وش نظبط نبي شيء كذا نقويه آه shotgun طلقات ال damage حقه اوكي نايس طلقتين زياده على ود الحين عندي الحين شتقن انا وجهي آه ما في شتقن اقصد انه رصاص يعني غريبه ما صار عندي رصاص واجد اللوت في اللعبة هذه يعني اوه What's the plan? اوكي احذفها يمكن Got اي اي والله <laughs> هذه الفنت كانها شقالة هذه وين وينها وين الفنت اه هذه يا اني احمد I got you! I got you! Fuck! لا لا يما خوفتني يا رب الا ما نقابل واحد فيهم اسمع صوت واحد فيهم يا عيال هناك روح روح روح يا كلب اه افقع وجهه assholes. Did they get you? اكتب المذكرة. No, I'm clean. I'm clean الزمن شكلها. Shamblers? Is that what they called them? Yeah. Shamblers. Where did shamblers come from? افتح. بلا Shamblers بلا هم. هنا هنا نوقف يا عيال. ولا خلنا 40 دقيقة. خمس دقائق. Take your time. تعبان. Almost done. Okay. ايش فيها تعبانة هي؟ I don't know It looks clear. As far as I can see. Good. على حسب ما تشوفين Shamblers? As if the others weren't bad enough. Guess that's nature for you. Yeah, Nature's an asshole. Come on. I uh, احس المكان هذا كله وحوش. Okay. اصلا ابوه yes I'm ready بس وين؟ exit مكتوب اكزت اوكي غريب اسوي زي بس افتح الباب كمان غريب اسوي لا تقول لي اوكي عشان ما حد يلحقنا nice. يقول حادثة آه، قطار يعني أكيد واضح Jesus. I wonder how long they kept these running past outbreak day. انا اهم شيء اني بطلع من النفق ابي اطلع منه لان مره يخوف انا اكره الانفاق خاصه في لسه بس ابيخ مكان تلعب فيه الانفاق كمان هيلب ليه مو قادره تشيلني Okay. Let's rally. Let's rally. Down no, no, no. We're almost out. Proprio rifugiato. Oh! Coming home. Piece of shit. ايش فيها تعبانة؟ Ellie, your mask. اه Here, we can share mine. No, no, no, no! Don't take it off! Ellie, stop! Ellie, stop! What? No! Ellie, no! Stop! هي I'm ما not infected. هي ما I'm immune. يجيها عندها I'm not مناعة coughing. Do you see? عندها مناعة Dina, شت آه yeah, yes. Let's fucking go. Let's fucking go يا بوي Piece of shit! اوكي اوكي اوكي احلى غذاء اغلى what the hell ليه ما قتلها من اول انها اميون بيس of shit. piece of shit! Careful! This way! Hurry! Fuck. Come on, come on! Yeehaw! Come on, look at me! لا لا لا لا لا ما تقدر كفو دايم ايش فيها؟ انعضت؟ لا تعبانة اوكي آه هنا بنوقف good. يلا يلا ما عليه وصلنا حبيبي المطر يا الله انا تعبت وانا قاعد على الكرسي والله اعصاب اوكي كلواكم محمد قناة سبسكرايب لايك فيفر شير السلام عليكم tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. I told you. I'm immune. Okay. You're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. New. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. think I'm pregnant. What? Don't worry, it's not yours. <laughs> what are we... What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? was late a few weeks ago. A few <laughs> weeks? We could have... We could have still turned back. I didn't know... <sighs> I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? sure this place is secure. You just rest.